Məmmədaras, Qaranquş Əsdi vədə yeli yaz müjdəsi ilə Qondun eyvanıma yenə, Qaranquş Mən sənin eşqinlə gəlirkən dilə Uçmağın dərd oldu mənə, Qaranquş Bir zaman yuvanı uçurmuşam mən Bəlkə də, bəlkə də o yadındadır.'' Dilin yox dərdaşıb söz söyləyəsən, dilin də, sözün də qanadındadır. Bəzən əlində şiş, çeynində yaba, uşaqlar yanıma yığıldı ay quş. On günə, bir aya tikdiyin yuva, bircə an içində dağıldı ay quş. Yelləmi, selləmi keçdi ötən gün, o bəlkə ötəri şimşək səsi idi. Sənin öz yuvandan ayrı düşməyin mənim üçün bir uşaq əyləncəsi idi. Bəlkə bu halımdan incidi dağdaş, bunu öz vaxtında duya biləydim. Bir gündü uşaqlıq günahımı kaş bütün ömrüm boyu yuya biləydim. Bilmədim o günün ani nəşəsi mənə dərd olacaq ömrüm uzunu. Bəlkə ev qayğısı, övlad nəfəsi olmasa Eh, xəyal nələri gətirir yada. Yeni müjdən ola mənə, qaranquş. Körpəli gülüşüm qanadlarında bircə gün geriyə dönə. Qaranquş. Vaxt olur, cansızdan can vur insan. Adi təsəllidir bunlarda ancaq. Uçan körpəliyim, uçulan yuvan onsuz da geriyə qayıtmayacaq.'' Gəl yenə yuva qur doğma yerində. Könlüm həsrətinlə dindi qaran quş. Ta uçma, çəkinmə məni görəndə. Mən uşaq deyiləm indi. Qaran quş.